bir bechora qizni ikki marta xafa qilib qo'ydim keyin bilsam u ko'r ekan kim ekan u qiz bilmayman otryaddan so'ragandim gapirishni istamadi juda chiroyli qiz ekan lekin miyasi yaxshi ishlamaydi chog'i men rostdan ham o'sha junsanga shunchalik o'xshaymanmi meni kechira olasanmi birinchi muhabbatingni menga o'xshaganligi judayam qiziqtirib qoldi u qanaqa odam edi yuzimiz o'xshashi bilan yurish turish fe'l atvorimiz o'xshamasa kerak men mahbus 786 qamoq darchasidan ma'yus boqaman dilimda yorimning bedor sog'inchi zaratur ul dilda ardohim vaqtini men uchun aylagan enchi fidolar aylagan hozirda jonim umrini bir menga baxshida etgan men bitta olmagan qonli dostonim noy qizaloq Bu ishlarga aralashib nima qilasan? Undan ko'ra borgin pardozingni to'g'rilab ol.